छोरी मार दिल ले जारी दिल दे जा बिणदारी आस की मारी बिणदारी आस की मारी मारी रे चोरी मार दिल ले जारी दिल दे जा बिणदारी आस की आयो बिणदारी आस की मारी सहा